Uite, în seara asta vreau să-ți uh, improvizez despre a mulțumi. Uh, am zis că acum câteva zile a fost ziua lui Mulțumesc. Um, eu uh, îi mulțumesc aceste energii creatoare care m-a trimis pe pământ. Îi mulțumesc, le mulțumesc părinților mei um, și m-am gândit, zic, mulțumesc, mulțumesc pentru ce? Pentru că trăiesc. Nu trebuie să iei premiu, nu știu, de care să mulțumești. Dar în primul rând, cred că mulțumesc uh, încăpățânării de a mă uita în sufletul meu și de a face așa cum uh, simt. Mulțumesc instinctului meu, care cred că e foarte bun. Chiar și atunci când uh, toată lumea se duce încolo și eu o iau singură încolo. Uh, și îi mulțumesc uh, Mirelei, care îmi traduce aceste verbe, apropo Mireluși, chiar simt nevoia să spun îți mulțumesc din suflet pentru munca asta pe care o faci pentru, pentru a-mi traduce verbele. Mulțumesc foarte mult! Tu cui îi mulțumești și de ce? Ceau!